無理なんだだから君はきっと無理なんだいつの間にやらないアミーだがそんなかやばっかり飛ばしてきたんだみんな 祭りと泣隠してた本当はどこにもない笑ってたやつ。らに場所はない思い出して恋でして感情はない流したら見た理由なんてない優しさに音もかけられない差し伸べた手に疑いしかない穴が開いて愛を垂れてしまいなかった倒れそうな僕の底かだ諦めた手 色のマニアタいつもはたわらいように泳げました